哈 <laughs> 哈你别过来！ 你要干嘛？你要干嘛？啊 예? 응? 뭘? <laughs> He's gotten smarter. He's. <laughs> hey. 啥？要什么？上哪给你弄鱼去？再见，我的爱。 <laughs> 再见，我的过去啊！我的， <laughs> 再见，我的眼泪。